¿Por qué estoy sufriendo? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y quiero contestar a esta demanda que muchos de nosotros se ponen algunos días, si no todos los días. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy en esta dificultad? ¿Por qué muchas cosas están en contra de mí? Muy bien, la Biblia nos dice que Dios hace cosas para nuestro bien, que todo va a servir al bien de lo que le aman a Él. Entonces, si tú amas a Él, si tú amas a Dios, todo lo que tú estás pasando en este tiempo es un proceso que Dios está haciendo para llevarte a otro nivel espiritual. Porque muchas veces en nuestra vida hay situaciones malas de pecado, hay situaciones de mal carácter, hay cosas que a Dios no le gusta, que están en nuestra vida, que Él está trabajando para limpiar, para sacar en nosotros, para que nosotros podamos entrar de la forma definitiva a la bendición. Dios quiere llevarte a tu bendición. Dios tiene listo para ti lo mejor. Tiene listo para ti tu eh, victoria, tiene listo para ti tu triunfo. Pero tú no puedes llegar, no puedes llegar a este triunfo con tu pecado. No puedes llegar a este triunfo con tu mal carácter. Sino lo que puede pasar es que tú vas a estar en el triunfo y vas a perder todos los que Dios te quiere entregar. Por eso Dios tuvo que trabajar con Moisés cuando él estaba en Egipto. Él estaba en Egipto, eh, él ya quería liberar el pueblo de Dios con su propia fuerza. Él eh, era un tipo muy fuerte, muy orgulloso, y Dios tuvo que trabajar con él. Lo sacó de Egipto, lo hizo llegar en el desierto, donde por 40 años estuvo allí eh, cuidando las ovejas del suegro, hasta que su carácter no fue cambiado, hasta que él no, no se volvió un hombre diferente, el hombre que pudo sacar el pueblo de Israel de la esclavitud y llegarlo y traerlo hasta a la bendición. Entonces, ¿por qué estás pasando por este proceso? Porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere lo mejor para tu vida, pero para llegar a este mejor que Dios quiere, bueno, tiene que sacar muchas cosas. Y antes vas a sacar esto en tu vida, antes vas a llegar a tu bendición. Entonces, ánimo, fuerza, sigue trabajando en ti mismo para sacar lo que no es bueno delante de Dios hasta que vas a entrar en tu bendición. Y con esto quiero saludarte, que pueda compartir esta pequeña palabra, esta pequeña eh, meditación con todo lo que tú conoces que está en un proceso. Que lo pueda compartir en tu muro, en tu Instagram, en todas las redes sociales, para que pueda llegar a cuantas más personas necesitan de esta palabra. Con eso quiero saludarte y hasta pronto.